यहाँदेखि क्लास थिक्न मत गिजाकपा लोखाना मान गिजाकपा गाडी कुरा baci bareng dan बाची itu nang nang दोनांगना ना मोले छोरा मेके दोनांगे mong saya ini pumulo ko nga saya sa nalo tao ya lupa namba so nga ache nang cok na to yang hasta time song na mo tuh to Tadi ya b i s kang a t i a g i i a d i t a m u n i g a n k a n g g n s a Ya bisu no, ya pamona apa p a m a Oh no. t a i k tiga kan mau s u d a tengah a Sila si yang orang u d a dongin 지어 접어도 낙낙도 남비야 ya tika tika mo de sta tong ai ya mo asmang ban de di rang mebagian bagian semua de ya lok rang ba gelas so nama saja. de dia ge thare mo switch switch nu ko ke 멍게는 이런 젓갈이나 자오고 바하기 저리 닦고 바랑하대 Nah ini sih kita akan juga mencela mau kita mandi mencung di sini tuh sesuai karena gua karena gua like saya gua ini sih kita akan juga mencela. Tahu di bawah, next video lah. Sampai jumpa.